私よ信姫よ今日の動画は正直見ていて気分を悪くさせるかもしれないなぜならあのゲーム部のいじめ問題について話していくから正直これを話したらこの VTuber 業界に激震が走ってしまうでも私は根は優しい子だからもう隠すことなんてできないわあれだけ仲良く動画配信していたら 誰しもいじめなんてないと思うでしょでもねいじめられてるやつが一人いたのよそいつの名はゲーム部のハルト道明寺ハルト今日はゲーム部の道明寺いじめ問題について検証していくわその1編集は道明寺が担当している普段はこのチャンネルの動画編集を担当している こちらの動画は道明寺が初めて表舞台に立った動画よ最初の挨拶で編集を担当していると言っているわよねこれは道明寺が動画編集を押し付けられているのではないかと私は思ったわけれどこれくらいならただの部内での役割分担だからまだ情報にかけるわ次行ってみましょうその2やたらはぶられているゲーム部さんもよかったら バーチャル人狼に出ませんかこの俺が出るのが我が部にとって最も栄誉につながるそんなことは小学生でもわかるだが出たのはミリアだったこの動画では道明寺が VTuber 人狼ではぶられてしまった経緯を話しているわ私には道明寺の心の声が聞こえるのよ動画では穏やかに話してるけど心のガラスは今にも割れそうになっているのその3たまに規制を上げる そのまま貴様ら俺色に染め上げてやろうスプラトゥーンだけにな <laughs> ゲーネムプロジェクト道明寺はたまに規制を上げることがあるわこの動画のこのシーンをよく聞いてほしいゲーネムプロジェクト私は この心の SOS を見逃さない大丈夫私はあんたの味方よあんたは普段いじめられているストレスで心が傷ついているの動物は外敵から身を守る時や威嚇する際に規制を上げるそしてそれは道明寺も同じ 道明寺はストレスにより規制を発することで助けてと伝えているの道明寺のゲームプロジェクトの声をよく聞いてほしい極度のストレス状態に置かれたビーバーの声に似てないかしら2つの動画の声を合わせてみましょうゲームプロジェクト偶然とは言えないほど似てるわね 私はこの2つの音声を解析したわそうすると驚くべきことに2つの音声の音の形が完全に一致したのこのことから道明寺は極度の緊張状態により発狂してしまったと言えるあんたにはこれが見抜けていたかしら私も道明寺の SOS に気づくには時間がかかったわその4やたら殺される 道明寺がいじめられていると考えられる要素はまだあるわ彼は動画の中で幾度となく殺されておりやられ芸を確立しているしかしこれは本当に芸なのか確かに道明寺は亮君のことが好きだから芸の可能性も否定できないわでもねこれはゲーム部による巧妙な陰謀ではないかと 私は考えたわゲーム部にはやられキャラいじられキャラがいない面倒見がよくリーダーシップのある楓ちゃんは向いていない可愛い担当のミディアちゃんをやられキャラにするにはかわいそうすぎるっていうか女性をやられキャラにするなんて選択肢は基本的に NG よねそんな中残る男性はりょうくんと道明寺の2人になるしかし ここで道明寺は考えたのよもし亮君をやられキャラにした場合本当にいじめに見えてしまうのではそして道明寺は亮君の身代わりとなりやられキャラの道を選んだここまで見ると道明寺はいいやつで終わっちゃいそうだけど私は見抜いているわこれは全て亮君の大いなる陰謀だったということに こちらの動画を見てほしいはるくんどうしたの難しい顔してどうしたのはこっちのセリフだそんなに怒鳴らないでもいいじゃんはるくんの意地悪あいやすまんなんちゃって嘘っそですびっくりしたねえねえびっくりしたりょうくんが 甘酒を飲んで酔っ払い道明寺に絡む動画ねこの動画を見たらわかるようにりょうくんは可愛いそうりょうくんは可愛すぎるのよそしてりょうくんは自分の可愛さを武器に相手を陥れるいわば作詞戦国の世なら間違いなく天下統一を目指すた名称だったことでしょうねこのことから可愛いりょうくんの大いなる陰謀により 道明寺はやられキャラを自ら選んだのではなく選ばされていたということが分かったわ全ては亮君の手のひらの上で転がされていたということさてここまでのまとめよ道明寺は編集を押し付けられている可能性が高い道明寺はやたらはぶられる道明寺がたまに上げる規制は極度のストレスによるもの 道明寺のやられキャラはりょうくんの大いなる陰謀によるものりょうくんは可愛い道明寺はゲイ以上のことから道明寺はゲーム部でいじめられているとわかる QED 証明終了道明寺道明寺ハルトハルト あんた辛かったんでしょ一人っきりでずっと耐えて一人で戦って私さあんたの気持ちわかるわよ私もいっつも一人きり 道明寺あんたの心の声が私にも聞こえてるのよ助けを求める声が私の心を突き動かした何気ない心の叫びが我が織田軍を突き動かした道明寺私に提案があるの。 私と一緒に暗黒舞踏大会に出場しないあんたは強い誰よりも強いそうあんたの闇の強さに対抗できるのは私くらいあんたの闇の力と私の闇の力を掛け合わせればどんな敵も焼き尽くすことができる強さを証明したいなら暗黒舞踏大会に出場すればいい 戦いを求めるなら私と一緒にトーナメント優勝を狙えばいいコントローラーばっか握ってないでたまには拳も握らないか道明寺暗黒舞踏大会があんたを待ってる概要欄に暗黒舞踏大会のリンクが貼ってあるから飛んでちょうだい 私あんたの返事待ってるから織田信姫でしたはい全部嘘ですててててててて